Salut les j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Léger comme un souffle dans le vent oppressant, asiatique. En plein air ou même chez l'habitant. Sa GoPro, le phéromone attire les guerriers de la reine. Il arrive et sans craindre le pire, finiront dans sa ligne.